नमस्कार म शर्मा यज्ञ मेरो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्छ भने मेरो भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेलायकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र मेरो भिडियोमा कुनै पनि कमी कमजोरीहरू जस्तो लागेको छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद